guys today. I hope you guys doing great as well. So as you guys can see the title of this video, today we're gonna talk about words in English that has similar sound. Hmm. What is that? Before we jump into the video, I hope you guys click like, comment and subscribe this channel if you think this is a useful channel. And don't forget to comment down below to any suggestions or tips for the next and the better video. Enjoy! okay, pada kata pertama kita punya air dan air. Sound similar, right? Like there's no difference between this one and this one. So what is the difference? Well, the difference is air means Indonesia means udara Then heir here means mewarisi or pewaris. Um, kalau teman-teman pernah nonton drama Korea The Air, The Air itu um, itu air yang ini ya. Untuk air yang ini jenis kalimatnya seperti ini. Air chalk with polishing. Air chalk with polishing udara telah tercemar oleh polusi. Nah, untuk air yang pewaris, kalimatnya seperti ini. They cannot produce a male air. They cannot produce a male air. Kedua, ada kata except. Except. Dan ada kata except. Except. Sounds similar, right? Kalau ini menggunakan kata e huruf ini e bacanya e e e e except except kalau ini langsung ke i except except nah kalau e except except ini artinya menerima dan untuk except artinya kecuali contoh kalimatnya I don't know how to accept it I don't know how to. Yang ketiga kita punya kata affect, effect, Effect adalah kata kerja yang berarti mempengaruhi dan effect itu kata benda yang berarti dampak atau um, pengaruh. How are you affected? How are you affected? Effect Effect. They live in cage. In effect, they live in tempat kita punya kata aisle dan aisle. Alley ini berarti lorong atau jalan kecil, biasanya digunakan uh, untuk mendeskripsikan altar menuju ke altar gereja. Biasanya kan itu jalanannya kecil, di samping-sampingnya itu ada kursi, ada para tempat duduk para tamu. Nah, itu disebut aisle. Tempat berjalannya si pengantin wanita menuju ke pengantin pria itu isle. Nah, untuk isle yang satunya lagi itu berarti pulau kecil. Uh, kayak island itu pulau. Nah, isle ini untuk sebutan pulau yang lebih kecil ya. The bride walking down the aisle. The bride walking down the aisle. Dan untuk kalimat yang ini, come with us to the aisle, man. Come with us to the aisle Kata yang terakhir kita punya bear and bear. Bear yang ini berarti beruang. Teman-teman pasti udah tahu banget. Bear, bear. Jangan ada yang salah sebut lagi ya. Jangan bilang ini bear. It's bear. And ini juga bear, tapi artinya polos atau uh, tidak memakai apa-apa. Bisa diartikan sebagai naked or bisa juga diartikan orang Indonesia bilangnya polos misalnya uh, tidak memakai make up nah itu polos nah teman-teman bisa menggunakan katanya I am on my bare face I am on my bare face kalau misalnya bare yang ini teman-teman pasti bisa dong bikin kalimatnya contoh kalimat dari aku what a cute teddy bear oh my god look what a cute teddy bear betapa lucunya boneka beruang itu kalau menurut teman-teman ada lagi nggak kata dalam bahasa Inggris yang kedengarannya tuh hampir sama tulis di kolom komen ya okay, so that's all five words in English that has similar pronunciation or sounds thank you so much for click this video and enjoy with me i hope it can be useful for you um, don't forget to like if you think this is very useful and comment down below what should I do for the next video and also don't forget to subscribe and turn on the notifications so every time I upload a video you will get a notification. don't forget this one thank you very much see you in the next video bye bye